Dis-moi la nuit, comment ça a été? Bien. Sauf quand Paul et Nicolas étaient en train de crier. Paul a ouvert le balcon puis allé voir la girafe. Une quoi? Une girafe forêt avec une girafe dedans. Puis des, des gnous, des autruche, oui, des gazelles euh, et, des gnous et des oiseaux. Well, oui, elle. C'est à quelle langue ça? Yeah. On nous a dit que ça virait à l'envers, mais moi je tiens pas toutes ces affaires-là. Là. Je vais mettre, je vais accrocher ça avec un shoot G-Force. Oh shoot! C'est fini! Je m'attache ben, un peu là. Eh là là! Vous aimez aimé ça? Oh my! <laughs> J'ai ça ces affaires Ah là là! Allô! Est-ce que t'as aimé ça, John? Non! Non! Moi ça me fait vomir cette là, mais je fais le pas bien là. Il y en a qui sont tough pour ça, mais... J'ai mal au cœur, là. C'est pas moi. Mal au cœur? <laughs> J'ai un peu mal au cœur, Non, pas moi. Ça va, là, mais j'en ferai pas. T'aimais ça, Paul c'est super beau. Hein, Nicolas Bravo Je suis bacal valeureux. allé faire le ménage où j'ai vomi, puis là, c'est son préféré. Tu vois, tout le monde n'est pas pareil. Non, j'ai pas vomi quand même, j'ai mal au cœur. Il est vraiment cool, moi c'est mon préféré. C'est moi qui ai gagné C'est nous qui avons gagné Ouais 168 000, ils vont tout mettre nos points. On a eu, Laurent et moi, 168 000. Laurent, il y en a eu combien? Il y en a eu 38 000, je pense. Paul, Paul, il y en a eu 26 000, puis moi 000! Allez, c'est beau <laughs> ça, hein? Et là, climatiser ça, ça va faire du bien, hein? Seulement regarder les madames. C'est un style, mais restaurant ici. Comme dans le temps, Chocolat fraise, j'ai encore su pourquoi l'original. Je t'en prendre. On est venu voir le spectacle de la Reine des Neiges, qui est dans un grand théâtre. Il y a du monde, il y a du monde. Ladies and gentlemen, boys and girls, Disney's Hollywood Studios, well, feel free to sing along at the top of your lungs. Sweetie, she ran away, all alone, across the fjord of Arendelle. This song is for you, dads! Kingdom of isolation, heaven knows I'm sure. like when summer does come. I hereby decree you're all honorary citizens of Arendelle. the gates are always open. OK, la Reine des Neiges finissait. Il y a un petit moment, puis là, on court vers Indiana Jones, on a nos fast-pass. Ça, là, cette affaire-là, quand j'étais jeune voir ça, Indiana Jones avec la grosse boule, c'est un gros souvenir. Un spectacle épique de stunt, puis de saut, puis de danger, dans le danger, puis ça, ça va être malade. Ok, on est arrivé, on est dans la troisième rangée, puis on va voir les, les pics vraiment proches. Regarde ça, les cadavres. le show a été interrompu à cause de la température ou d'avoir des orages qui s'en viennent. Le vent se lève, la terreur euh, s'en vient sur nous. Ok, Le Show, c'est quand même le show le plus hot, c'est le préféré à mon beau-père. Ça fait longtemps qu'il veut y aller, on a dit on va tout enlever tout, il pleuvait, ça fait qu'on se dit on y va. Monsieur Chartrand, est-ce que vous êtes heureux? Très heureux. Tu vois? en 3D, le mopette. Personne connaissait les mopettes parce que ça n'existe plus. Mais dans le temps, c'était populaire, puis là, ben, on va s'amuser. Il y en a un qui avait vraiment envie de pipi, alors on a traversé sous la pluie Attends! Là, c'est la grosse pluie dehors, là. mouillé un peu. C'est les meilleures journées, ça. Parce qu'il y a moins de monde. Personne d'avoir déjà dit ça, ça se peut ça, ça va être très excitant. Did I say little? Uh, I meant to say it's a, uh, a huge show-stopping major song from Miss Piggy. That's more like it. But I do wish to assure you that... 30 ans après, ils utilisent encore les mêmes trous dans le mur. Tu le filmes juste comme ça va vraiment pas bien, là. Le Muppet Show, c'est toujours aussi bon. une fois de plus, on a évité la pluie. Euh, une grande averse, ben nous autres, on était en dedans. Oh, il pleut un peu. Papa, Paul, il y a quelque chose à te dire. aller dans pas. Avec le mal de cœur, mal au cou, ils vont même c'est être super. Bon encourageant pour notre fils. Notre fils, lui, il va sortir d'ici, il va avoir mal au cœur, il va être découragé. As-tu hâte, Laurent? Ça peut oui, ça se peut que non. Ça se peut que oui, ça se peut que non. For your safety, remain seated throughout your flight with your restraints ah, Chewbacca est avec nous. And please watch your children. Il n'y a pas de strap qui descendent sur nous, là, fait que je pense que ça va être pas trop bien, hein? On aime ça la pluie, nous autres, fait que... Le serveur, il a pris son verre d'eau, puis il a droppé une petite glace mais pourquoi est-ce qu'on joue Regarde ce truc-là, là. Ça ça. Pourquoi la prend pas que la laisse en Il y a une grenouille sur le bord journée, deuxième journée à Costco. J'allais dire à Costco. Deuxième journée à Disney. Demain, on s'en va à Animal Kingdom. On a vraiment hâte d'aller voir le safari. Euh, toutes les manèges qui vont me donner mal au cœur. On a hâte de voir tous les bons manèges qui vont me donner mal au cœur. Il y a le Splash Mountain, là. Non, non, non. Pas Splash Mountain. Il y a l'espèce d'affaire qu'on est sûr de... Paddy River, whatever. Caddy River. Caddy River Rapid, où est-ce qu'on est sûr d'être mouillé, c'est marqué dessus. Mais euh, ça va être pas mal chouette. Qu'est-ce que c'est la chambre en fait? c'est la fin de notre veillée. passe une bonne journée. On s'en va demain.